Mendung terputar Ketemulan kelangan Kau kuwi sing diarani percaya pengen nangis ngetok ke elu neng pipi suara waro senajan mong ono ngimpi ngalem ngalem neng dodoku tambah nono rasa kangen neng hatiku ngalemo ngalemo neng aku pendra adem kesiramu taning dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe Kalingan mendunge utang Telah sono atine wong Setia janji seprene tansah kelingan Ademe gunung rapi purpo Melu krungu suaramu ngomong ke opo Ademe gunung merapi purpo Seng neng langgran wonosari Yogyakarta Janji ne lungo ranganti semene su Pamit esok lungane nganti sore Janjine lungora nganti semene suene Nganti kapan tak anteni saat tekane Uten krimis telesono klambi iki jroning dada ben ragare ngekep janji ora lames gedhe nenggonku resnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung merapi purpo Meluk krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purpo sing ning langgren wonosari Yogyakarta janjine lunga ora nganti suwe suwe pamit esok lungane ra nganti sore janjine lunga ora nganti semene suwene nganti kapan tak enteni saat tekane janji-janjiku Bakal tak joko tekaning patiku Kanggoku awakmu kui harga diriku Wis seprini suwene Aku lumo ninggal kowe Atau paran yo tinggu kowe Aku lilo atau oma atau hongku demi koe ben supaya tetep mulya Krishna ku bakal ilang senatian atau paranku setiaku sabaranku setiaku Wis cukup Anggon mung larani ati Anggon munatoni Rasa tresno iki Sing wis tak joko Nganti saiki Neng kene kota gede kang nyekseni Seliramu wis tau ngucap janji suci Janji setia iki isih tak simpen neng jero ati nyono bakalen longso kelangan kowe sing kadung tak tresno kurang apa aku iki tekane mbok blenjani aku gawe tatung gawe loro neng dodo tak tompo kahanan iki senajan loro ati Tiaiki. Isse ning ati iso kumong mung mendem isok tekan sonte mergo sadar diriku kula dudu sinten sinten yo wis ben mung tak pendem rasa sing ngono ning jero dodo tetap tak muka urip mulio esok kumong nyowong muka ora keton cekap semantan matur nuwun Dar diriku lo dudu sinten sinten yo wis ben mung tak pendam rasa sing ngono ning jero dodo tetep tadungano muga urip mulia iso kumong nyuwun muga ora ketun cekap semanten matur Bisa kumong nyuwun Muka ora ketun Cakap semantan aku ngerasa Tresno tulus sing bawa neno no rasa tresnoku yo mung kanggo sliramu ranyono koe lali aku loro atiku atiku keloro loro rasane nganti tembus ning dada panjang lari Kepangatan apa salahku ini kalung emas kuimbien tak tuku tak pasrah ke mongkanggo seliramu gede rasa tresnoku yang mongkanggo seliramu ranyono kowe lali karo aku Loro atiku, atiku ke loro, loro Rasane nganti tembus neng dodo Nangis ku iki mergo kowe sing lari Kebangetan apa salahku iki angin sing ngeridu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetok ke elu neng pipi suara waro senajan mong onong ngimpi ngalem ngalem neng cocokku tambah nono rasa kangen neng hatiku ngalem ngalem mau neng aku pendra adem kesiramu Tening dalu. banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge utang sono atine wong kan kasmaran janji Seprenetan sah kelingan Ademe gunung merapi purpo Melu krungu suaramu ngomong ke opo Ademe gunung merapi purpo Seng neng langgrah Wonosari karto Janjine lunga nganti semene suwene Pamet esok lungane nganti sore janjine lunga nganti semene nganti kapan tak enteni saat tekani Uten krimis telesono klambi iki Jroning dodo ben rakare ngekep janji ora lames kedening gonku resnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung merapi purpo melu krungu suaramu ngomong ke opo Ademe gunung merapi purpo Seng neng langgeran Wonosari Yogyakarta Janjine suwe suwe pamit esok lungane nganti sore janjine lunga nganti semene suwene nganti kapan tak enteni saat tekanin Sopo sing atine pesanku mung siji seng ati-ati iso kemong mendang iso tekan sonten mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten yo wis ben mung tak pendam rasa sing ngono ning jero dodo tetap tadungano muka urip mulio Iso kumong nyowon muka ora ketun cekap semanten matur Iso kumong nyowon muka ora ketun Kau semanter matur cukup Anggon mung larani ati Anggon munatoni rasa tresno iki sing wis tak joko nganti saiki neng kene kota gede kang nyekseni Seliramu wis tau ngucap janji suci janji setia iki isih tak simpen neng jero hati nyono bakalen longso kelangan kowe sing kadung tak tresno kurang apa aku iki Tekani mbok blenjani aku rangi roh teko gawe tatung gawe loro neng dodo tak tompo kahanan iki senajan loro ati gede kang nyekseni Seliramu wis tau ngucap janji suci Janji setia iki isi tak simpen neng jero hatimu nyono bakalen longso kelangan kowe sing kadung tak tresno kurang apa aku iki tekane mbok plencang tunggawe loro neng dodo tak tompo iki senajan loro ati tak tompo iki senajan loro ati